chcecie być na bieżąco z tym, co ważymy, gdzie jeździmy z naszymi piwami, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Hopheads on the road. Y, będziemy jeździć i pokazywać piwa z całego świata i z całej Europy. Pamiętajcie o subskrypcji.